有碰撞，它才会有火花。成长是会痛的，痛才是成长的开始。我是茂生的接二代接班人那其实，在以往常常遇到说，你如果是做设计，不外乎其实要质感，就是要靠印刷去支撑。那常常你遇到就是说，会设计的人。 其实它跟实物上的结合是它没有办法实现，设计很美，但是它没办法做。那会制造的人，他又不懂得设计，所以这两个冲突其实是在业界上面很常遇到。那茂生它的本质优势在哪里？就是我们能够去把这个设计跟我们的制造去做一个结合。那我们最大的优势就是两个，我们有办法设计，在我们是。 从印刷到制造到交货，都是我们自己管的大致上是这样。 <coughs> 其实常常听人家讲，自己的孩子要靠别人教。我不要只做基础工作。我既然要接了，我就必须要一套。即使我花了三年时间在外学习，就是想把我在外再看到的东西，希望能够带回来公司。 第一年一回来的时候，我发现说，呃，我要把新的观念导入，会非常非常的困难，包含不只是爸爸妈妈，包含现场师傅，其实我们在沟通上面有非常非常多的困难点。我回来的第一年，我觉得这样子的状态不行，然后我花了很多时间跟爸妈沟通，说我想要导 ERP。 我知道 ERP 很难做，因为它不是一个人可以做起来的，它必须全公司总动员。在那段期间呢，跟爸爸妈妈其实因为大家都很累，所以大家在一直不断的在吵架，甚至吵到后面，我自己又觉得说，哎，我是不是回来捣乱？甚至我们吵到后面是，我也跟爸爸说，你力哥个卖掉要邓海二啊，你哥要邓海被重伤，真的是吵到没有开玩笑，真的是差一点断绝关系，就是觉得说。 啊！你要我学，可是我学回来，你却不要。我感觉我一个人回来，我在跟整间公司做对抗。我就是一个人在做这些所有的对抗。我花了三年时间学了这么多，干嘛？其实这一年来，其实你知道，你清楚你自己在做什么。其实这个路上，其实很很孤单。那爸妈虽然很支持，可是其实。 大家其实都做东西，不管是父母啦、师傅啦、业界朋友啦。那在第二年的尾牙的时候，因为我回来后，以前没有在办尾牙啦。那一年的时候，爸爸第二年其实有请了很多他的朋友一起来，包含我们的议厂商。可是他拿起麦克风的最后一句话，其他都不用管，就最后一句话，他说：“我冠名真正是礼拜。”其实很欣慰，真的是。 所以现在很强强烈，所以你会觉得说这段时间努力很值得。有碰撞，才会有火花。成长是会痛的，痛才是成长的开始。你的所有付出都是一定都会有成本，因为我们现在要做的事情是，我不知道它会不会成功。可是当你把最坏的情况都想好了。 如果你可以接受，那剩下发生的都是好的。那这些话其实一直记在我心里。我只要告诉我自己，哎，我已经能够想到最坏状况都是这样子了，那有什么好不做的？你就放手下去做吧，就这样。